अस्सलाम असलकुम नाजरीन कराम आज मैंने खातन के इमदाद बाहमी के अंजमनों के लिए खसूस मौजू का इंतखब किया है अगर कोई शख्स यह मुल्क को तरक्की देना चाहे तो अपने मुल्क या इस शख्स से इस तरह के कार को सीखने की कोशिश करता है जिससे मुल्क में माशी खुशहाली आए मोहतरम मौलवी वहीदुद्दीन साहब का एक खसूस मजमून दुश्मन से सीखना के उन्वान से शाये हुआ है वो लिखते हैं जंग अजीम अव्वल में अमेरिका के जापान पर बमबारी से जापान की मीशत तकरीबन खत्म हो गई थी जंग के खात्मे के बाद उस वक्त के वजीर आजम ने मुल्क के बड़े मीशत दानों की मीटिंग बुलाई और उनसे कहा मौजूदा मीशत की तबाही पर कैसे काबू पाया जा सकता है अगर वक्त पर मीशत को बहाल न कर सके तो मुल्क गजाई बहरान से दो चार हो जाएगा उन मीशत दानों ने वजीर आजम से कहा हमारे पास इतने बड़े माली बहरान पर काबू पाने के लिए माकूल तजावीज नहीं हैं लेकिन एक मशवरा दे सकते हैं अगर आप इस इस पर इतफाक कर लें तो उम्मीद है हम माली बहरान से बहरान पर काबू पा लेंगे <clears throat> वजीर आजम ने कहा क्या मशवरा देना चाहते हो उन्होंने कहा गो के अमेरिका हमारी तबाही का जिम्मेदार है लेकिन अमेरिका में एक प्रोफेसर हैं जो माशियात पर गहरी नज़र रखते हैं अगर उनसे माशी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए बुलाया जाए और उनसे माशी बहाली के उसूल सीख लिए जाएं वज़ी अजम ने इस प्रो, प्रो, प्रोफेसर को जापान आने की दावत दी और उन्होंने ये दावत कबूल कर ली जापान आकर मीशत बहाल करने के तरीके वजा किए जापान बहुत जल्द माशी बहरान पर काबू पा लिया बल्कि आज तक उन्हीं उसूलों पर अमल कर रहा है मेरा यह वाक्य बयान करने का मकसद ये है जो मुल्क दुश्मन से सीख कर अपने मुल्क की मुल्क को तबाही से बचा लेता है तो हम अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से खातन की फलाह बहबूद और माली तौर पर मुस्तकम करने के लिए सीखा जाए तो इसमें क्या हर्ज है बांग्लादेश और हिंदुस्तान के खातन की कोऑपरेटिव सोसाइटी के तर्ज पर पाकिस्तान में भी ऐसी सोसाइटियाँ कायम की जा सकती हैं पाकिस्तान की दही खातन के कोऑपरेटिव सोसाइटी को इदारा जहाते क्यादत की ज़रूरत है जहाँ तक मेरी मालूम है बांग्लादेश में खातन की तकरीबन पाँच हजार सोसाइटियाँ हैं बांग्लादेश में खातन के कोऑपरेटिव को मुनज़म करने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया कम आमदनी वाले ग्रुपों में खातन की छोटी बचतों को मुतहरक कर सके इस मकाले में गांव के खातन की कोऑपरेटिव सोसाइटी के तंजीम और इंतजाम पर तवज्जो दी गई इस सोसाइटी का नाम जिमनी जो महिला समा बाया समिति है बांग्लादेश के जिले मेमन सिंह के गफ्फार गांव थाने में काम करती हैं इस तहकी रिपोर्ट की मालूमात सोसाइटी के 20 मुंतब अफराद के इंटरव्यू के मुताबिक मुरतब English annual rural development program के सरकारी रिकॉर्ड से मशवरा लिया गया आई आर डी पी की गई है सोसाइटी हसद की कीमत बचत रुकनीत की इजाफी कारकर्दगी और पैदावारी जनमोजी है ये एक नंबर कैटेगरी कोऑपरेटिव है सोसाइटी ने 10 करोड़ रुपये सरगामियों के लिहाज से अपना सरमाया जमा कर लिया है सात हजार एक सौ तिरसठ कामयाबी के पीछे एक फर्द की सरसार की है अंजुमन के अक्सरियती अफराद का खलूस दियानत और ताउन का जज्बा भी मजबूत अवामी अमल रहे हैं बांग्लादेश जोग्राफियाई तौर पर जुनूबी एशिया में अहम है इसका तरक्की का ख्वाहिशमंद इसकी तरक्की का ख्वाहिशमंद यही है पर मबनी मुल्क इस मुल्क के ज्यादातर लोग तकरीबन सत्तर फीसद दही इलाकों में रहते हैं शहरी और दही लोगों के दरमियान आमदनी के फर्क को कम करना शराकत शराकत दारी को बढ़ाना खातन और मर्दों के दरमियान और माशी शोबे में सनफी मसावत को यकीनी बनाना है बांग्लादेश में तरक्की का एक अंसर के दरमियान मसावत मसावी शराकत दारी भी है कुल आबादी का निस होने की वजह से मर्द और खातन माशी तरक्की में अहम तालीम को R D C D Bangladesh के खातन हैं इसके मुताबिक दही तरक्की और कोऑपरेटिव डिवीज़न यकीनी बनाने और मालियाती इजाफे के लिए एक अतफ्रिक के तौर पर काम कर रहा है ज़रात और कारोबार में लोगों के सलाहियतों पर खसूस तो जो दी जा रही है खातन बिला लिहाज जिन्स मज़हब और ज़ात की तरक्की के बगैर रात की तरफ खातन से मुल्क की मजमू तरक्की नामुमकिन है खातन को बाख्तियार बनाने के साथ साथ मुल्क की मजमू दही तरक्की के लिए समाजी व इकतसादी मैदान ये डिवीज़न खातन को बाख्तियार बनाने के लिए भी भरपूर कोशिश कर रहा है माशी और समाजी तौर पर खातन की तालीम के जरिए इजाफा माइक्रो क्रेडिट फ्राहम करने और कारोबार में खातन के लिए रोजगार पैदा करने के लिए फंड्स ताकि गुर्बत में कमी और तरक्की हासिल की जा सके नतीजे के तौर पर खातन की शिरकत इकतसादी तरक्की हर साल बढ़ रही है जो पायदारी के लिए एक शर्त है दही बांग्लादेश में खातन को बाख्तियार बनाना की कोशिश की जा रही है बांग्लादेशी तरक्की कमेटी बांग्लादेश में खातन के कोऑपरेटिव को मुनज़म करने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया ताकि कम आमदनी वाले ग्रुपों में खातन की छोटी बचतों को मुतहरक किया जा सके इस मकाले में गांव के खातन के कोऑपरेटिव सोसाइटी के तंजीम और इंतज़ाम पर तवज्जो दी गई है इस सोसाइटी का नाम अजन मीजू महिला समा बा, बाया समिति है जो बांग्लादेश के जिले मैमन सिंह के गफ्फार गांव थाने में काम कर रही है इस तहकीकी रिपोर्ट की मालूम सोसाइटी के 20 मुंतब अफराद के इंटरव्यू के मुताबिक अगरचे खातन बांग्लादेश की आबादी का तकरीबन निस खास तौर पर यही दिए इलाकों में उनकी समाजी हैसियत बहुत पस्त है देही खातन का ताल्लुक माशरे के सबसे महरूम तबके से है जो समाजी जबल और माशी नाहमवारी के हवाले से मनफी हालात का सामना कर रहे हैं उनमें से एक नज़र आने वाली अक्सियत इंतहाई गरीब है इस मंजरनामे पर गौर करते हुए ये दही इलाकों के खातन को बाख्तियार बनाने की नोयत और इस पर अंदाज होने वाले अवामिल की छानबीन करता है दही खातन को बाख्तियार बनाने के लिए एक स्ट्रेटिक फ्रेम वर्क का खाका पेश किया गया है इस मुताले का तरीक़ार मेहमान सिंह जिले के तीन देहातों को जमा करदादा आदो शुमार पर मबनी मकदारी और क्वालिटेटिव तरीकों का इंजमाम है इस मकसद के लिए तीन जहतों पर मुहित बाख्तियार बनाने के छह अहम आचार्यों का इंतखब किया गया है आदाद व शुमार जनवरी अप्रैल 2003 के दौरान एक जो जो अब देहात जवाब दहिंदगान से तरतीब शुदा बेतरतीब नमूने लेने के बाद जमा किए गए थे आखिर में एक मजमू तैयार किया गया जिस पर अख्तियार बनाने के इशारे हासिल करदा C E I empowerment index score शामिल किए गए हैं हिंदुस्तानी खातन की कोऑपरेटिव सोसाइटी की कारकर्दी यहाँ सिर्फ एक सोसाइटी की मिसाल पेश कर रहा हूं women's industrial cooperative society limited Bengaluru the women's industrial cooperative society limited सोमेशोपुरम असोर Bengaluru Indian telephone industry ITI Bengaluru की एक जेली इकाई है इस सोसाइटी का अहतमाम उन्नीस में किया गया था सोसाइटी का मकसद शहरी इलाकों के आमदनी वाले तबके की कम आमदनी वाले तबके की खातन को रोजगार फराम करना है खास तौर पर समाजी और माशी तौर पर माजूर हैं उनमें गरीब गरीबों बेवाओं वीरान बेवाओं और जिस्मानी तौर पर माजूरों को तरजीह दी जाती है सोसाइटी से जाब आईटीआई और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के दरमियान एक माहे के तहत सोसाइटी ऑर्डर की बुनियाद पर काम मान हासिल करती है और उन्हें तैयार मसनूआत में प्रोसेस करती है और उन्हें वापस बुनियादी सनत फराहम करती है आईटीआई के जरिए हर किस्म के काम के लिए कीमतें दी जाती हैं जिसकी बुनियाद पर बिलिंग होती है सोसाइटी की तरफ से फलाही जरगह में छोटे बच्चों के लिए क्रेज गार्डन और प्राइमरी स्कूल की सहूलत सोसाइटी में 10 साल मुकम्मल करने वाले अरकान के लिए तहफ और रिहाइश की सहूलतें शामिल हैं self employment women's cooperative Ahmedabad की जरूरत को तस्लीम करते हुए सेवा एसोसिएशन मामिन खदमत और समाजी तहफ़ की ज़रूरत को तस्लीम करते हुए बहुत से इकदाम किए हैं अपने अरकान को मुतद खदमात फराम करने में कामयाबी हासिल की है उन इकदाम में सबसे अहम सबक ये है कि गरीब खातन के की की अदाई के लिए तैयार हैं और ये खदमात वाकई माली तौर पर काबिल अमल बन सकती हैं उन्हें सब्सिडी के तौर पर इसार करना नहीं करना पड़ेगा उनमें से बहुत सारी खदमात जैसे कि क्रेडिट सेहत की देखभाल और बच्चों की देखभाल अब कोऑपरेटिव के जरिए फराम की जाती हैं जो खुद इसार हैं दिगर खदमात जैसे इंश्योरेंस और हाउसिंग के लिए फराम की जाती हैं अगर यहाँ ये बात कहना बेजाना होगा जब तक हम खातन को तहरीक इमदाद बामी में शामिल नहीं करेंगे ऐसी सूरत में महंगाई के खिलाफ सिर्फ आवाज़ ही बुलंद करते रहेंगे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए <clears throat> ताकि मेरे वीडियोस आपको बर वक्त आप तक पहुंच सके और इसमें अपने राय का भी इजहार कीजिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू